हॅलो हॅलो म्हणजे आता हॅलो आवाज येत आहे का माझा तू दिसतोय का हॅलो अरे काय झालंय डब्याला आवाज येतोय का अगं तो नक्कीच राहुल तेवती याचा विचार करत असणार लेफ्टी लेफ्टी बंधू बंधू ना बरं तेवतीयावर माझं धाव चॅलेंज नाही रे हंड्रेड पर्सेंट त्याचं पोट दुखत असणार हा तोच कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम हे घे माझे ट्वेंटी रुपीज अगं हा हा रामखो कंसात काळा पिऊन पिऊन आतड्या सुरले असतील चॅलेंज ह्याच्या आतड्यावर ना वाट माझे पन्नास रुपये टक्कल पडतंय म्हणून मे बी सॅड असेल ना तो हा असंच काहीतरी असेल हॅलो हॅलो दिसतोय का तो बरोबर टाकली हुए तो क्या हुआ बिल डीजल अरे नया अरे भावा या नवीन वर्षात कोणाचं नाव घेतलं रे तू कोणाचं नाव घेतलं अरे कसली वहिनी काय वहिनी भावा तुझ्या भावाचं ब्रेकअप झालं भावा ब्रेकअप झालं तुझे कारण असतात पैसे इंडिपेंडन्स डे प्रेम वंगाच्या खूप खूप शुभेच्छा लांब लचक चवळी चटक बिस्किटच फिरून मारेल तुला ए मंदा तू सांग मला काय काय प्रॉब्लेम काय झाला आयजी वर पोस्ट नाही इंस्टाग्रामवर पण काही पोस्ट नाही फेसबुक वर स्टेटस नाही स्नॅपचॅट वर चॅट्स नाही नेमकं लाईव्ह न यायला काय प्रॉब्लेम काय झालाय अगं काय लाईव्ह लाईव्ह करते इथं आल लाईव्ह राहण्याचे वांदे झालेत आणि तुझं चालू आहे इन्स्टा स्टोरी ही स्टोरी ती स्टोरी बस कशासाठी म्हटला तू काय झालंय नेमकं फर्स्ट जानेवारीला आमचं मस्त योगा सेशन चाललेला ती ती तर एकदम मस्त फ्लेक्झिबल आहे ना तिला तर सगळं जमत होतं ती मस्त दंडावत मारत होती मी लॉकडाऊन मध्ये चार महिने बेडवर झोपून होतो मला कसली फ्लेक्झिबिलिटी येणार मला कसले दंडावत मारता येणार माझी पाठ सरळ होत नव्हती तू सांग बरं मला मी कसला भुजंगासन करणार भावा भुजंगासन येत नाही म्हणून तिने डायरेक्ट सर ब्रेकअप केला भावा ब्रेकअप केला माझ्या बरोबर तिने भुजंगासन येत नाही म्हणून ब्रेकअप केला भुजंग असं नाही केलं म्हणतो म्हातारीला हे सांगतोय तिला तिला काय बोलायचं नाही ऐकून नाही घेणार आपण म्हणजे एक्स वहिनीनं तुला डायरेक्ट शवासनं पाठवलं की रे कंबर तुटली आणि इथं दिल तुटला बिचारा मंदार तुला भुजंग असं येत नाही शी शेम ऑन यू यार वा वा वा वा वा वा काय मज्जा चालू आहे तुम्हा दोघांची ना म्हणजे इथं माझ्या हृदयात घात झालाय आणि तुम्ही मला असन, शवासन लेक्चर झाडताय अच्छा ठीक आहे कूल डाऊन मला एक सांग तू तिला प्रेमाने काय म्हणतोस बबड्या बबड्या बोलतो हा पोरगा होता का पोरगी पोरगी होती पोरगी समजलं अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके मंदार मला एक सांग तुझ्या बबड्याची बर्थडे काय <laughs> शर्वरीचा बर्थडे एकोणतीस फरवरीला असतो वाटलंच होत वाटलंच होत एकोणतीस फरवरी इयर होता ली पोरीनं केलं तुला स्किप लांडचा बरं listen listen to me now I think तू तिला ना रेड वाइन गिफ्ट करायला पाहिजे यू गाइस शुड सेलिब्रेट यार हे काय यू वाज बसलंय एकदम बालिशपणा हे number ID red wine alcohol मादक पदार्थ भावा सीबीडी आई सीबी आई बीडी हैश माले माल है क्या खंबाटा सिंबाटा Pepsi Coca Cola Deepika Sara Shraddha Rakul Preet Singh narcotics control bureau non bailable अटन भावा कलम सत्तावीसशे टकार काय बोलतोयस तू काय बोलतोयस तू ए ह्याला ह्याला ना बोलवत नको जाऊ कधी बोलवत नको जाऊ ह्याला अरे नार्कोटिक्स आणि जीव घाबरला ना माझा ए बबड्याची सवय गब्बा जरा मंदा तू त्याचं काही ऐकू नको अरे भावा जरी आपल्याला कॉल नाही केला ना तरी तुझ्या छाटताळावर बसून मदत करीन असा आहे तुझा भाऊ माझं एक तू ना टिंडरवर तुझी झक्कास प्रोफाईल क्रिएट कर ठीक आहे तिथे सगळे हॉट सेक्सी सिझलिंग फोटोज टाक आणि राईट लेफ्ट अप डाऊन सगळीकडे स्वाईप कर काही प्रॉब्लेमच नाही यार अरे काय टिंडर फिंडर आहे अरे तुझ्या लग्नाचा टेंडर काढू अरे मर्द आहे तू मर्द आणि त्यासारखा मर्द हा तुझ्या डायरेक्ट स्वयंवरच रोज मला तुझे फुकटचे सल्ले नको आला शाना सल्ले द्यायला स्वतःला तर एक पोरगी पटत नाही आणि मला सल्ले देतोय म्हणतात तू ना लिओ नाही तर लिब्रा असणार आणि ती वर्गो नाही तर कॅन्सर नक्कीच असणार आय थिंक आय थिंक तू ना सोळा सोमवारचे निर्जली उपवास कर या या या that will help that will definitely help त्याच्यापेक्षा नेक्स्ट अठरा निघी कुत्र्याबरोबर लग्न घ्या ते ग्रह ए सहा फुट्या आता तू गप नाही बसला ना तुझे दोन दोन फुटाचे चार तुकडे करून त्याच कुत्र्याला घालायला मी भावा डोकं नको फिरू आता माझं डोकं नको फिरू तू एकदा हृदयाला घात झालाय आणि हा अजून ए Mandar why don't you go for a hair transplant or a wig या ते बरं दिसेल ना हेअर ट्रान्सप्लांट डुप्लिकेट केस अरे भावा तुझी स्टेप आहे अरे तू जरा तुळशी वाघ सारंग लाग थोडी वल्ली वेळ थोडी दुखी वेळ हा बघ बघच चालतंय तू मला शांतपण शिकू नको सारस बागे खिंडत बसतो आता हे Mandar I think you should go back to your ex या बेस्ट ऑप्शन अरे काय चाललंय तुमचं मला सांगत चाललंय तरी काय अरे कसले फालतूचे सल्ले देत आहे मला ना तुमचे सल्ले नको नको म्हणतोय मी मला तुमचे सल्ले नको काय काय काय म्हणते हा काय मी कॅन्सर किती वर्गो हा आता आता नाड्या मोजत बसतो मी एकमेकांच्या नाड्या मोजत बसतो आणि काय तेवीस नक्की तू कुत्र्यांबरोबर लग्न करतो अरे तुला तर लय मारल मी नको मला तुमचे सल्ले मी माझं बघून घे मी आत्मनिर्भर आहे आत्मनिर्भर मी मी जंगलात जाईल पण मला तुमचे फुकटचे सल्ले नको मी त्या चायनावर ना चायनाला जाऊन का फायर करील फायर एकटा जाऊन नडेल पण तुमचे नको रे बाबा सल्ले मला तुमचे सल्ले नको त्या कोरोना वॅक्सिनचे चार चार डोस घेईल माझ्या हृदयात तिथं माझ्या हृदयाची वाट लागली आणि तुमच्या या सल्ल्यामुळे मला ना पुढच्या दहा जन्मात कोण पोरी नाही भेटणार बरं का बरं का